って作られた悪の最強ウェブナイトダーク・グラディオンその圧倒的な強さの前にグラディオンの攻撃は全て跳ね返されてしまったそしてこいつは俺が倒す絶対に倒すんだ、許さないぞ偽物なんか作ってグラディオンをバカにしたお前だけは 葵ちゃんたちまで戦いに巻き込んだお前だけは絶対に許さないブレイクダーンダークネスダーンマジカルステーションを守る 戦いに巻き込まれたジャンとガリューンたちは異空間へと吹き飛ばされさらにグラディオンも深いダメージを負ってしまった伝説の戦い100万年の時を超えて やばいぜグラディオンがプログラムが破壊されて死の闇に飲み込まれかけているあの闇に沈んだらグラディオンは完全に消滅してしまいますグラディオン頑張れグラディオン今エンジが必死にお前を治してくれてる兄ちゃん僕たちどうなっちゃうのジャンも直樹君も翔さんもいなくなっちゃうしグラディオンは目を覚まさないし希望を捨てるなカイト グラディオンは必ず復活する必ずヘンジェグラディオンはグラディオンは許してくださいケントここまでプログラムの崩壊が進んでしまってはもう私の力ではえそんなグラディオン目を覚ませ覚ましてくれよグラディオン ダークグラディオンばかりかこの私にまで傷を負わせるとはさすが我が100万年来の宿敵グラディオンだが今やその命の火は消えたも同然どうする結城健と死なせはしない助けるグラディオンは俺が助けるケント君でも兄ちゃんどうやって俺とグラディオンは一心同体だ ウェブダイブしてグラディオンと一つになり俺の心の力で復活させてみせるそうかその手があったぜよし頼むぜケンゾを言うなジャガンもしグラディオンを救えなかったらその時はケントも一緒に消滅してしまうんだぞケルベリオンの言う通りです危険すぎますケント危険でも俺は行くんだケントくん兄ちゃん グラディオン待ってろやめるケットウェブダイブグラディオンなんだこの光の玉これは分解して消滅していくグラディオンの心ぴょこグラディオンの心 ここがグラディオンの心の中ああれはグラディオンなのか私は誰だなんか様子が変ぴょこ。 惑星クーリアなのか私はどこで生まれどこへ行こうとしているのだ大変グラディオンはプログラムを破壊されて記憶喪失が始まってるピョコ記憶喪失だってしっかりしろグラディオンしっかりしろグラディオン誰だそこにいるのは俺だ結城健人だ健人 わからないそそんな俺だよお前のウェブダイバー結城ケイトだお前はグラディオンだ正義のウェブナイトグラディオンだウェブナイト違う私は人間だ人間そんなバカなウェブナイトはアリス川博士に作られたガードプログラムピョコ えてく俺のグラディオンが嫌だ嫌だよそんなのグラディオン思い出してくれ俺を取り戻してくれ自分をアクセス成功これでグラディオンの心の中を見られます ジャガオンたちの方にも映像を送りますねサンキューエンジェ 私の故郷だグラディオンの声だそう私は100万年前ここで生まれたアンドロメダ星雲第98恒星系の惑星クーリアで何だってアンドロメダ星雲といえば地球から240万光年も離れた場所虚構これは一体ケントの心の叫びを受け今グラディオンは必死に自分を思い出そうとしているのです 惑星クーリアは美しい星だった自然と科学文明が調和し私たち翼を持つ人間が平和に暮らす天国のような世界だった <laughs> 人間が空を飛んでるだがある日一人の科学者が偶然作り出したコンピューターウイルスによって電脳世界が侵略されたその名はデリトロス デリトロスだってこの電脳世界はデリトロスが支配する惑星クーリアの電脳世界は瞬く間に破壊されその影響で我々の住むリアルワールドも天国は地獄になったこのままではクーリアは滅亡してしまう 人々はデリトロスへの降伏を決意しただが私は悪魔に降伏などしてはいけないデリトロスは私が倒すフラック 明らかになる時が来たのです私しか知らないグラディオンの大いなる過去が ケイトスお前の野望は私が叩き込めブレイクザー私は戦った戦って戦い抜いたデリドースを倒し惑星クーリアを救うために知らなかったグラディオンが人間だったなんて100万年前に 別の星でデリトロスと戦っていたなんて衝撃の事実ぴょこ 大丈夫ですかグラディオンクロルクロルじゃないか君はクロルです去年の宇宙戦士武道大会の決勝であなたに負けたなぜ君がここに我々も一緒に戦うためさデリトロスの目的は全宇宙の侵略と破壊放ってはおけない私たちは同じ第98構成形に生きる兄弟じゃないかみんな 宇宙最強の勇者グラディオンあなたの勇気を僕に分けてくださいクロルクロルそうだったのだからクロルはグラディオンを知っていたのねクロルたちのおかげで戦いは一気に逆転した そしてついに私はデリトロスとの決戦の時を迎えただが追い詰められたデリトロスは己グラディオ死ぬ時は貴様も一緒だ行けジェラード 98系惑星クーリアは滅亡したグラディオンの故郷がグラディオングラディオンはどうなったんだ肉体を失った私はその心だけが弱いデータとなってあてどなく宇宙を飛び続けた 死ぬことも生まれ変わることもできず100万年の間100万年も一りぼっちで私は100万年の間自分を責め続けた私がもっと強ければクーリアは滅びなかった全ては私のせいだもし復活できるものなら その時は絶対に悪には負けない負けたくない違うよグラディオンは全然悪くないよ悪いのはデリトロスだでもなぜ人間のグラディオンが地球のウェブナイトになったの私がお願いしたのですエンジェが私は宇宙をさまよっていたグラディオンのデータを回収しましたそして ラディオン悲しい過去と大いなる勇気を持つ者あなたにお願いがありますこのウェブナイトと同化し地球の子供たちの楽園マジカルゲートの守護神になってほしいのです喜んでもう一度正義のために戦えるのならば喜んで わった私は夢のように幸せだったたくさんの子供たちの笑顔に出会った心を許せる仲間とも知り合えたしかし幸せは長くは続かなかったグラディオン生きて地球にたどり着いたのが貴様だけだと思うんだ 我が野望はこの地球から再び始まるのだ <laughs> 同じ悲劇をこの地球で繰り返してはならないだが私の力だけではデリトロスには勝てないそこで私は考えた私と同じ熱い正義と愛の心を持つ少年彼と一つになって戦おうと私は密かに その少年の心に呼びかけたすると少年は私の思いに応えグラディオンコントローラーを作ってくれたやったできたできた俺だけのコントローラーだヤッホーやったやったやった私は嬉しかった少年と私の心は一つに結ばれている 彼ならば必ず私のウェブダイバーになってくれるとその少年の名は結城健人マジカルゲートへランそうだ私はいつもこの少年と一緒だった 苦しい時も悲しい時も私の中には常に彼がいた彼と共に泣き笑いそして成長してきたのだ ウェブダイバー最愛の友結城健人どこだどこにいるんだ健人ここにいるぞグラディオン思い出してくれたんだ俺のこと俺の命を受け取れそして俺と一緒に蘇るグラディオン ありがとうケントグラディオン素晴らしい戦いを見せても なあグラディオンもケントも真の戦士だ水臭いぜグラディオンのやつオイラたちに黙って一人で重たい荷物しょい込みやがってあれジャガオ泣いてるのかいて提案でプログラムのオイラ泣いたりするかケントが戻ってくるぞ 私の成長にもうお前たちは必要ない消滅するがいいケントグラディオンデリトロスモンスターの襲撃だどうしようグラディオンはまだ動けないわ大変だケントジャガオンが一人で出撃をあっやらせるか ケントとグラディオンに指一本触れさせるものかジャガオンダメだコアプログラムをやられちまっただがこのジャガオンただじゃ死なねえケントたちはオイラが守る ケントグラディオンあわよ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 始まるえてゆこう We're d i v e 時の彼方 要な攻撃にマジカルステーションは窮地に追い込まれてしまうジャガオンの勇気を無駄にはできない決意と覚悟を胸に出撃するウェブナイトたち激闘の果てに俺たちが見たものは次回「天皇冒険記ウェブダイバー最後の出撃ウェブナイスよとわに」に